Nel 1941 eh, ci arrivò il telegramma di morte di Mario, di mio fratello, quello della Grecia. E l'altro fratello dall'Albania, dall senza passare da casa, fu mandato in Ucraina, in, in Russia. L'altro fratello è stato richiamato ed era, è stato mandato a Mentone eh, in Francia quando siamo andati a conquistare. E eravamo rimasti a casa, un fratello, quello, il perseguitato politico, che quello non l'hanno richiamato, l'altro fratello più giovane perché non era, ancora, non, non era ancora maggiorenne, dei bambini e delle donne avevamo 70 biolche di terra da lavorare e le donne, noi donne, abbiamo incominciato a sentirci, anche se la legge non ce lo mm, riconosceva, eravamo diventate le capofamiglie. E lì si, eh, si doveva inventare, inventare eh, capire come si doveva fare per coltivare la terra. E, e molte altre donne, eh, anche lì delle vicine di casa, avevano incominciato ad andare a, a lavorare in fabbrica c'era l'industria bellica e gli uomini erano al fronte. Volete, dovete immaginare gli uomini al fronte e le donne a casa a cudire i bambini a, a, e a tirare avanti la famiglia. Perché noi eh, esultammo eh, in modo incredibile, ci sembrava di, di rinascere. Eh, eh però eh, infatti noi io mi ricordo che eh, prendemmo, io e due o tre amiche, quelle della, della foto, prendemmo una vecchia bandiera, una bandiera, non so come l'avevamo rimediata, perché questo proprio no, non me lo ricordo, so solo che partemmo in bicicletta, io e le mie due amiche, io davanti, le mie due amiche ai lati, e cominciammo un corteo lungo le stradine di campagna. La gente era tutta fuori dalle case, quindi il corteo si ingrandiva sempre di più, diventava sempre più numeroso. Abbiamo fatto, dunque, c'erano eh, da Castellazzo a Reggio c'era circa 7-8 chilometri, quindi tutti in bicicletta, tutti giovani, giovanissimi, perché gli altri erano militari, erano e quindi arrivammo a Reggio, un po' dappertutto c'erano le scritte di Mussolini, eh, credere, obbedire, combattere, il, eh, il solco traccia, no, l'arato traccia il solco e la spada lo difende e, e questo era eh, scritto un po' dappertutto. loro i ragazzi su per le scale con della vernice eh, improvvisata, non so come, a cancellare queste cose, eh, dove c'erano le insegne, non so, i fasci o, o il i busti del, del, duce cercavano di tirarli giù, insomma c'era veramente una gran confusione. Ecco. Però man mano che passavano i giorni la, la situazione diventava sempre un po' più complicata perché il re c'era ancora e poi eh, arrivò l'8 settembre. L'8 settembre il, eh, se, eh, mi ricordo ancora che sentimmo, no, la radio no perché nessuno aveva la radio, però le notizie, come dicevo prima, eh, circolavano sulle ruote delle biciclette, ma erano rapidissime. Cioè, infatti io ricordo l'8 settembre ero, era verso sera e che dopo un'ora credo che tutto quanto il paese sapeva che c'era stato firmato l'armistizio. Il giorno dopo cominciammo eh, eh, com cominciamo a vedere dei soldati sbandati nelle campagne e che eh, eh, venivano a casa. Le donne, e io anche in particolare, perché io avevo poi già una certa cognizione dell'antifascismo, quindi fui fra, fra le prime eh, andare presso eh, alle famiglie lì nei dintorni di pregarli di ospitare eh, e vestire questi giovani che erano che erano alla sbaraglia, perché il re era scappato, ehm, l'esercito era in mano oramai di nessuno. E poi ci fu questa mm, eh, entrata ehm, eh, ci fu l'occupazione eh, direttamente alla notte stessa, il giorno dopo, de, dei tedeschi.